говорят, что Ստրիլյատ, անի բիզանի Ստրիլյատ, չաստ։ Չաստը ստրիլյատ, դա։ Ղեկավարությանը խելքում միտ մցրեք։ Հերիքա, արա, հերիքա թիստիս է թողերը տաս, հերիքա։ Բոլ է լավ։ Ոնց գելի, սա խոթարքեդա Սաղ վար մեր տերիտորիաներն է, իրանք եկին նստել են մեր տերիտորիաները։ Ինչ պետք է լինի։ Պետք է կռնեն, կռնեն վերցեն։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքը եւ ես ձեզ հրավիրում եմ շարունակել Գեղարքունիքի մարզով շրջայցը։ Այսօր լինելու ենք Սոտքի ոսկու հանքավայրում։ Կծանոթանանք թե տեղացիները ինչպես են ապրում արդեն տևական ժամանակ չաշխատելով քանի որ ադրբեջանցիները անընդհատ կրակում են հատկապես սոտքի ոսկու հանքի ուղությամբ, խոչընդոտելով ռուսական գեոպրոմայնինգի կողմից հանքավայրի շահագործումը, իսկ 3 մայիսի 11-ից վաղ առավոտյան ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները սկսեցին կիրառել ականանետային եւ հրետանային միջոցներ։ Հետևանքում, ըստ Պաշտպանության նախարարության, հայկական կողմից վիրավորվել էր 4 զինվոր։ Այսօր մայիսի 12-ին ադրբեջանցիները ևս սադրանքի են դիմել եւ ժամը 10-ի սահմաններում սոտքի ուղությամբ խախտել են հրադադարը, կիրառելով ATS, ինչի հետևանքում երկու հայ զինծառայող նորից վիրավորում է ստացել։ Այս իրավիճակի նախորեին Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանի հետ գնացինք հանքավայրի տարածք եւ զրուցեցինք իրավիճակի մասին սկզբում ոսկու հանքի ռուս, հետո հայ աշխատակիցների հետ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ եմ։ Դուք էստեղ եք ծառայում։ А тем больше остальное по-русски тоже. А, Да. вы русский солдат. Да. Из миротворцев или как? Нет. А... Работаю здесь на руднике. а, на руднике вы рабочий, не солдат. Да. А, а почему рудник не работает? Ну, потому что руководство так решило. А, это дорога ведет в рудник? Нет, это дорога на шахту ведет. На шахту. А вот эта дорога куда а ведет? Эта дорога ведет и на рудник, и на Килибаджар. А сейчас можно туда проехать? Вон недолго вы проедете, 100 метров. 100 все. метров, а там кто стоит? А там наши тоже ребята стоят. А дальше стоят солдаты, армянские и азербайджанские. Армянские? Вы не а проедете а русские по ней. там не стоят? Русские нет. А, а вы из России приехали? Да. А, а много вас из России приехало? Ну, эта информация как бы такая а. закрытая, я не могу вам а. сказать. А вы по контракту приехали? Тоже закрытая информация. А, говорят, что стреляют, они а без... А они стреляют часто. Часто стреляют, да. да? Сейчас где они стоят, э, эти турки? Везде. Сейчас мы под э, снайперами стоим, да? Ну, под... снайперами не по снайперами, но нас видят сто процентов. Сто процентов А где там они стоят? На этих горах? Ну да. М -м. Вы разведчик? Да нет. У вас такие вопросы специфические. Я <laughs> политический деятель. А, ну понятно. Ну это если политический деятель, только это только туда. Только туда. Хорошо, да. счастливо вам. Суракан Рутун. Зайсюн. Барина Напад. Спасибо большое. برای ضروری فوتان جاندن جانا چی ممزید؟ بسی هست բան, քարված էս է։ Հա։ Էս հիմա այստեղից միջև որտեղ անցած է դրած։ Էս է։ Այնա տենում եք, այնի։ Էս է։ Տենում եք։ Այն սարիվն են որ դիրք կա։ Ահա։ Եկեք սիստեմ գալու։ Ես էս սարի մի դիրքը։ Այնի դուրտնա վերևինը, մերնա վերևինը նորից ծուտնա, նորից մերնա ու տնչարնակ մերը հեսայցի մերնա Թուրքն է, մերն է։ Հա, Թուրքն է, վենտիլացիայի տակը։ Այս կողքը մերն է։ Ոբշեմ 4 կամը Թուրքն ու մենք։ Եվ ինչ հաբինել։ Ինչ պետք է լինի, պետք է հասիբի ինգնեն հավաքվեն ու անց գրավեն այդ տերիտորիաները։ Դից ոնց գալի սա խոթարքեդա սա վար մեր տերիտորիաներն է, իրանք եկին նստել են մեր տերիտորիաները։ Ինչ պետք է լինի, պետք է կռնեն, կռնեն վերցեն, այդ սա փափի ձևով այտենց չգիտեմ ինչ պետք է լինի չգիտեմ ինչ պետք է։ Պետք է կռվեն վերցնեն։ Զարուի ջան։ Խորվաթիայում դրանք որ ես շնորհակալություն եմ արել։ Էս հա։ ինչ նպատակն է։ Հիմա Քերը, հա։ Հիմա ուսելենի է, հիմա այսօր էս հա։ էս մի շաբաթվա մեջ 100-ամյակն է հետարալի։ հա։, հա։ Հիմա շատ ուժեղ ուսելենի է, որ ինքը կարողանա դե մերոնք էլ են լավ ուսելենի արել, շատ լավ են արել։ Հմի Այսօր կանգնած ես գլխիս վերևով մեծ պիլոտնիկ եկավ Ադրբեջանի կողմից գնաց այն մյուս կողմը։ Մենք պետք է հզորանանք, մեր բանակը հզորանա, մի հատ խելքը գլխին ղեկավարը լի գա բանակը ստեղծի, հզորացնի ու այդ տերիտորիաները վերցնի։ Ցավոք սրտի է տենց չի։ Ինչ անենք, ես էլ հո բան չեմ։ Ասենք որ մեր վերջին կետը։ Գնացիք հասել եք, մի պավարոտ, երկու պավարոտ, դե, այն տակը արդեն թուրքը կաննացա։ Էլ հնդից էլ չկա։ Նայ, այն վերևի սարի գլխի ինչ որ շինություն տել է։ Հեսա, հեսա, հեսա, հեսա, հենց աջ կողմը, այն ցախ կողմի շինությունը մերոնք է։ Աչիլիազնա։ Աչը առաջինը թուրքն է, երկրորդը հայն է։ Նորից թուրքն է, նորից հայն։ Լավ, հիմա այս ճանապարհով ինչքան ժամանակ ոչ մի ավտո չի գնում։ Ու պատերազմից հետո էլ ոչ մի ավտո չի գնում։ Ոչ մի ավտո չի գնաց։ Ոչ մի ավտո։ Ոչ մի ավտո։ Բալա դրանք ռուսները իրանք չեն գալի այդտեղ։ Բա, ոնց է։ Ռուսը երկու անգամ եկավ գնաց, եկավ գնաց։ Չէ, չէ, Խարվաճար թուրքը ոնց է գալի այդ կոմը։ Ինչ կոմից, Ստեփանակերտի կոմից։ Ահա, իրանք ռուսը ուղեկցում է, բերում է բան, Խարվաճար։ Չէ, իրանք իրանքն է Խարվաճարը, իրանք ոնց ասում են։ Հասկացա, բայց չերես բանը, ուշ ճանապարհ չունեն ունեն։ Որն է ճանապարհը։ Այ այնքան ճանապարհ կա, ջերմուկի տակից ճանապարհ կա, բանի հա, տակից։ Հա, հիմա արդեն տես ճանապարհները բաց են։ Սաղ բաց է ճանապարհները այնքան ճանապարհ կա, Սիսիանի մոտից ճանապարհ կա, որ այդ Սև լճի որ գravel են, հենց դեմ դիմաց ճանապարհա։ Կարան հա հանգիստ գան։ Ու տենց իջնեն բան։ Ու դա դե ասես, հիմա իրանց նպատակը գիտեք որն է։ Այսինքն որ այդ պոստերը դրել են, կդրեն գործ գյուղից, կռասնասելից, էսի մնա արանքը, ու վсё։ Մեկ էլ մի հատ լատականը արդեն իսը վերցնեն։ Վсё, իրանց բասար գեչել է։ Հա։ Այդ եմ ասում, բասար գեչարը, բասար գեչարն էլ հասան Սևան։ Սևանը վեկալեն։ Էս ծերը։ Հա, վեկալեն։ Հա, հա։ յանի մեզ այնքան շատ է, որ էս ծերն էլ տանք։ Ախպեր ջան, քեզի գնա պայքարի, այդ լրագրողներովը դրեք, պայքարեք, ղեկավարությանը խելքում միտ մցրեք։ Հերիքա, արա, հերիքա թիստիս է թողերը տաս, հերիքա։ Բոլ է լավ։ Հենամ, կրճատվան, 3-400 հոգի չեն աշխատել, իրենց ընտանիքները սովաց մեռնել են։ Ահա այսպեսին էր Սոտքում կայացած զրույցը, որից ելնելով ենթադրում ենք, որ նախ ադրբեջանական կողմը Հեյդար Ալիևի 100-ամյակի կապակցության նպատակ է դրել Հայաստանի Հանրապետության նոր տարածքներ գրավել, քանի որ նրա ворթի Իլհամը անընդհատ ռազմատենչ հռետորան բանում է թե բասարգեչարն ենք վերցնելու, գոյչայում էլ ոդք ենք լվանալու, այսինքն նկատի ունենալով մեր Սևանալիճն ու Վարդենիսը, բայց կա նաև մի այլ նպատակ, Ադրբեջանը անընդհատ սոտքի վրա հարցակվելով հանքավայրը ամբողջությամբ վերցնելու նպատակ է հետապնդում, քանի որ սոտքի հանքավայրը նրանց կողմից վաճառված է Մեծ Բրիտանական ընկերությանը։ Այդ մեծ կուտակումները այնուամենայնիվ գործողության մեջ չեն մտել, որովհետև հայկական կողմը նախորոք իմացել է հակառակորդի ծրագրերի մասին եւ ադրբեջանցիներին մնացել է ականանետներով խոճապ տարածելը, ինչը որ հուսով եմ, ինչպես տեսակ այս ռեպորտաժում այնուամենայնիվ չի ստացվի։